Teka, saan ba talaga ako patungo? Di pa nasimulan pero tanaw ko na ang dulo mm. Parang wala namang nagawang tama Puro na lamang sila pag unaw Dami pang kulang at di Meron namang ibang karapat dapat Ngunit sa aking pag-imbing Nang balak magising May biyayang dumating At ang sabi niya ay ituloy Ituloy mo lang Magsulat ka lang Isa puso mo't ipahayag Ang iyong kinaadman Wag na wag kang matakot O magdudabal Ang araw masisilaw ang mundo sa iyong likha aking kaluluwa ah, ah, ah, Hanggang sa huling pahina ng aking nagpakalunod sa sining kung saan man ako dali na alon muling mabangon sa puso mo't ipahayag ang iyong kinaadman Wag na wag kang matakot o magduda balang araw masisilaw ang mundo sa iyong likha Ang musika ng aking kaluluwa hanggang sa huli